嗨，大家好，欢迎收看《超人真少年》。到底机械手臂能不能取代焊接工呢？自从我们的频道开始教焊接了之后呢，就有了许多烦恼少年，他疯狂的来信，就像这样子，他想要加入焊接的产业，但是又怕被机器人取代。所以今天呢，我们就找来我们的新同事小兰，来给大家做示范。台中的东区啊，随便路上都会捡到机械手臂。 对吧？讲到机械手臂呢，它其实，在许多金属加工上，甚至在管料的焊接，还有自行车的组装，甚至在健身房器材上面的组装合成，它都是非常在世界各地广泛被使用到的。那其实机械手臂它的原理是非常简单的，既然大家都称为机械手臂嘛，手臂其实大部分就是这种意思一样。那巨石强森的手臂跟阿展师的手臂当然也有很大的差异。那如何简单的去讲解机械手臂的动作呢？ 好比说，这边就像我的手上有三颗马达，第一颗马达、第二颗马达跟第三颗马达。我在手臂做动作的时候，就像是我第一颗马达先往上转十二度，第二颗马达我设定往下转四十五度，第三颗马达你可以往前伸之类。那像现在的手臂，它都基本上都会有六颗马达，也就是所谓的六轴手臂，甚至像这个手臂它能够扩充再多三个手臂，也就是说等于有。 九轴，对，很好，九轴手臂。 <coughs> 那各位同学呢，你也不要害怕，现在编写程式非常的复杂，好像你要设定每一颗马达的系数一样，就是 X 轴、Y 轴、Z 轴，那你要搞得很久。因为现在的软体呢，它都能够很简单的帮助你，让你的手臂去做垂直性或者是平行式的动作。所以这个时候你只要让它，告诉它我要往前面走，它的第一个马达、第二个马达跟第三个马达，它同时都能够帮你计算得好好，很简单。 好，那回到网友的各个问题呢，就是到底焊工是不是这么容易被取代？这个时候呢，就要跟大家讲三个焊工的故事了。从前从前有三个焊工，第一个焊工呢，他一天能够烧十个桶子，就是用汤啊等捞的一种。那第二个焊工呢，他一天能够烧三十个桶子，也就是说呢，第二个焊工他的资历比较深，那再来是他操作速度比较快，所以第一个焊工跟第二个焊工他们的薪水一定会有差异嘛，一样都在一个月的时间。 可能是三万块到五万块之间，它的这个差异。不过呢，这个时候出现第三个人，第三个人他直接走过来，告诉第一个焊工跟第二个焊工，还有他的老板说：“老板，我觉得筒子哦，我们以后不要这样子做，我们来改变一下制成。”所以呢，第三个焊工，他因为他同时具备了第一个焊工的能力，甚至他有具备了工业制成的尝试，所以他一切改变了所有的人流程。他把每天能够烧十个筒子的人，变成能够烧二十个筒子。 他把每天能够烧三十个桶子的人变成烧六十个桶子，那这个时候，请问这三位焊工谁的薪水最高？当然是第三毋庸置疑。他不止不用花三年五年的时间去训练第一个焊工，他直接修改了制成跟修改了制作方法，甚至请老板买了一个新的工具，就像机械手臂一样，然后让大家能够减少工作量，但是却增加工作的产值。这个才是在焊接界里面最重要的。 所以其实这件事情就告诉了大家，焊工它会不会被取代呢？如果你每天你永远只会烧一个直线，你永远只会烧圆圈，你完全不会去思考，甚至每天上班也是随便乱烧，你觉得无所谓的话，那你早晚会被取代，是一定的。所以其实手臂的加入，它就像是一个工具一样，它其实是在帮助人类能够更轻松的工作，但是同时人类他必须要更加的花时间去增长自己的技术跟知识。 来改变制程，甚至来改变修正焊接的方法，这个才是我们要继续追求的。不过各位老板呢，你也不要很怕说，好像你把一个机械手臂买到工厂里面，好像就要取代劳工，很无情无义的样子。其实也不是这样子的，因为其实机械手臂进来，机械手臂坦白说，至今还是有很多的动作，甚至是有很多的焊接角度是无法做到的，所以你依然要需要靠一些老师傅跟老经验的焊工。 他来帮你做一些收尾，甚至帮你检查在所有的焊刀上，它有没有中间制成的出错。那今天站在其实劳方就是我们这些做工的人的想法。其实，呃，你也不要想说老板今天把手臂买进来了，他就好像要 <laughs> 取代你们，取代你们这些人，取代你们一样。其实手臂它有一个最大的好处就是，有一些焊接的环境是有危险性，它是很高温的。 它必须可能是在一个人类无法去承受的状态下，或者是今天在焊这个东西，它可能会有危险性，它可能爆炸。那这个时候，老板当然不需要拿你的命来赔嘛，用手臂来赔。那你的命绝对比一台手臂还要值钱。今天焊接手臂它加入你的工厂制成，其实你才是扮演最重要的角色。如何去校正它，如何去操作使用它，甚至如何用软体去修正它，这个才是劳工界最有价值的。那同时呢，身为一个公正公平的频道，我也要帮一下我这个。 资方这边讲讲话，其实接手臂有有什么样好处呢。如果今天你的产出它是非常贵的，其实你可以用人工去轮班，跟着机械一起搭配。基本上机械它不用休息，但是我们也不会讲这么胡乱，然后二十四小时不用停一样。其实机器当然也要有时间养成，但是它的操作时间可能到十六个小时，甚至呃可能到二十个小时。那基本上它不会罢工。 他不需要劳健保，不需要吃饭，他不用玩手机，他不用抽烟，不用喝酒。各位同学记得工作的时候不要抽烟、喝酒、吃槟榔，这都是不好的。然后基本上他也不会职场性骚扰了，他也不会去勾引你的同事，然后他也不会上班讲脏话、上班讲八卦。但旁边操作的师傅可能会。好，当然我们团队也收集了许多网友上对于机械手臂的问题。那我们就先从价位这件事情来跟大家分析好。大家可以用车子的概念来去联想，比如说泥上的车子跟宾士的车子哪一个比较好？ 当然是宾士了，那还用说。但是宾士的车子，它的价位是可能一台车能够换五台以上的车子。这个时候，宾士它的保养费用也绝对会比较高。所以机械手臂它当然也有分，像宾士车跟尼桑的车，还有中间各种接款，以你自己最喜欢、最需要的 CP 值去选择一台最适合你自己的车子，那就跟焊接手臂是一样。所以大家可以依照每一个厂牌它不一样的特性跟不一样的优势去做选择。 基本上，我们就是一个很公正的频道，所以我们不会去讲什么东西一定好、一定棒，它一定有它的好，跟一定有它的不好。其实这个时候，我就要跟大家良心建议一下，焊接手臂的厂牌非常的多，所以在选择品牌或者是选择买各个机器，不管是手工具也好，焊接器也好，手臂也好，甚至是各种东西，请大家去选择一些信誉良好的品牌，或者是一些比较有年资的大公司，因为他们的售后服务跟售后保护都会做的比较好一点。基本上，兵士都会有车网的啦，所以。 大家买工具，请好好选择。其实机械手臂它基本上只要是焊接机，你都能够接到手臂上，因为它就像是一个人的手臂嘛。就像我们刚刚解释的，X 轴、Y 轴、力轴，你只要设定好地方，设计好开机的点，设计好启动的位置，任何机器都可以。不过基本上现在的手臂它很少能够做到视觉判断，也就是说，一般的老师傅里面，我今天烧烧烧烧来半天，我时候，哎，但陶哥，我干嘛你在移不够移哦。 那但是其实机械手臂它没办法在第一时间马上立刻做出这个远航怪怪，它会照着，它会照着它的轨道慢慢去跑。不过这也相对的是另外一个好处，就是它非常的稳定，它稳定到它画两千次的圆圈，它都还是在画那个圆圈。说到焊接机有什么样的配置呢？基本上你就把它想成是你的手臂一样，今天我的手我要拿什么样的焊接机，就是我自己决定了。所以你可以去选择你要搭配哪一个型号的西欧兔焊接机。 你也可以选择你要搭配什么样的线，比如说零点九啊、一点零啊、一点二啊都可以。那还有要搭配什么样的气体？那另外呢，有一些焊接机它能够做额外的扩充，好比说左边影片这样子。 你可以搭配翻转台，你可以搭配你的手臂，可以左边做完，右边做右边，右边做完做左边，那它可以增加你的量产的速度。啊，对了，补充一下，除了我们刚刚讲的翻转台之外呢，它同时你一个焊接机，你可以搭载好几个工位。好比说，在我们等下下午会参加的人机大赛，就是一个工位，那基本上你也可以达到一个工位、两个工位、三个工位，甚至到四个工位。 它都能够提升你量产的速度，那这个东西就各家厂商不一样了，你们自己去选择，好，自己挑。好了，在刚刚听完了简单的机械手臂原理与介绍呢，我们马上就来进行人机大战。但是在这个之前，我们有一个重要安全要宣导。首先，机械手臂在运作的时候呢，请在四周贴上警戒线，在手臂只要在任何操作状态下，人类都不能。 进到里面，包含动物。不过大家不用担心，因为我们这次拍摄是错位，所以看起来很近，其实我离很远。第二，就算是焊接手臂在焊接，它旁边的光害也是会影响到你的，所以记得请戴上防护面罩，还有戴上你的皮衣跟穿上你的可爱的小手套，在搬运上下料件的时候才不会割伤。第一阶段，二零二零年就要到了，请画出最代表奥运的图案哦。 三分之一哦，三分之一。我放弃。等下我抗议，我觉得他昨天偷写程式。临时考题，请用铁板做一个正方形。正方形。 哈哈哈哈哈！第一阶段作品展示。好，小蓝。就是他，就是他，就是他。小展示。 缩小三分之一，四小金，四小金获胜。么他他搞什么？第四阶段，立方体。 其实基本上这个比赛它并不是要分出什么样的胜负，而是要让大家知道人类的优势跟机械手臂它的优势各自在哪里。那其实基本上呢，讲到量产，你人类一定比不上机械手臂僵直的耐操跟耐吞。但是说到打样跟说到创作跟说到即时性的组合成物件的话，那也是机械手臂它有最大的弱势。最重要的是，人类跟机械手臂它其实是作业上最棒的伙伴。 好了，经过今天以上简单的介绍，你是不是对于机械手臂它有什么样的优点跟什么样的缺点有一个更加的了解了呢？当然，机械手臂它也会慢慢的进步，相信各位在过了三年、过了五年之后，机械手臂又会有一个很更大的迈，或许会有人类的模拟，那或许会有更多种、更新的科技会在加入在我们的工业产业里面。那从今天开始哈，我们决定举办超人能少年的签名会哈、签 <laughs> 唱会。那如果你对于 <laughs> 我们这个…… 签名版呢？有兴趣的朋友，你都欢迎你分享我们的这支影片，然后让更多人去认识机械手臂，然后也可以让机械手臂能够更贴近人类的生活。那如何获得这样子的签名版呢？或者是你要小鸡啄米图也是可以的。那请到我们的脸书去看我们的活动说明版。那如何获得？其实非常简单了，反正都是小懒觉在烧嘛，无所谓。那我们最后来大声的欢呼，感谢长杰的工程师来跟我们完成了这一集。耶、 辛苦大家，辛苦大家，辛苦了。 <laughs> 好的，如果你喜欢我们的影片的话，欢迎你按赞、订阅跟分享。那如果你有什么样相关性的问题，都可以欢迎你在下面的留言串去留言来告诉我们。那或许我们能够帮你解答。好了，那今天是这样子啊，以上就是今天超人少年，大家下次再见喽，拜拜。老板讲话，你动什么动？再加入小南。为什么要叫小兰？小兰不好吗？为什么叫小贺？ <laughs> 热小了，小兰也不错啊，小兰叫。你看，这就是神鸟凤凰图，分明是小鸡屎。我再帮你加一个光圈，它就是神鸟凤凰了。哎，哎，仔哥你在干嘛？我在做骰子。哎，四十三除以二十啊，二十一点，二十一点。等我们今年考尾牙的时候，就用这个，然后来丢骰子。本来他那个。 小兰叫不是可以可以看的，小兰叫谁？这一颗丢出去会出人命吧？我们就过年尾牙的时候，大家开始甩到十八，然后看谁点数最多，然后年终奖就靠这个发样。